Замечу, что так ждали я и ты Пусть будет 回家。 пляшут мне сейчас твои глаза Я ни на что не променяю Ты каждый вдох моей души Для меня в этом мире есть только ты Только будь со мною рядом Просто словом, просто взглядом Всем своим теплом Согрей мне сердце тебя.